Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak ya bui. Kalau nak kelih animasi kita hot ha, serunya. Kami juga bernama Kemang Raja Siamu. Kami nak panggil lah juga pengasuh Said Woyoh Sama dan juga Komak Pau Kini Wedolo satu kepada kiri di kelaki pada baru DCD. Ah, pengasuh Said Gabriel tu ikut sama. Pengasuh Woyoh lagu mana tu ikut mahaja sama aku. Hati ada di belakang Said. Pengasuh bersama Oh, kita sedih tu ikut. Oh, pagi lima dia apa mapau mati ni mo sungaiku masa jom sengamu kini wedolo ala ala ala ala gitu ala ala ala ala gitu ala sungguh po abu kalau gitu kalau gini pati ada alik belakang kini wedolo kayu baru ha ha ha ha hari lah juga pengasuh ramah-ramah Amu bui pula juga pada kiri kamu ni. Lama dah kamu kerja hari ni lah juga. Kamu nak beri lah juga orang kata duit bono, Sepuluh ribu sore. Orang. Ikulah juga kamu nak perhabis, nak suka, nak ria. Ah, kami nak tersenai di dalam istana pengasuh. Habis ya? Ada ke mana ni? Hari ni, tuanku meraja sama beri duit RM10,000 satu orang. Lepas tu, lepas tu kita untuk buat guna, ikut abis nak membara, nak melancur. Baliklah Sa'id, aku pergi melancur. Eh, puas hati lah Sa'id, aku sama beri duit, aku pergi melancur dah. Mu sama. Ah, mu melancur luar, no, yo. Ayo, ya. <laughs> Aku mayau oh ya. Aku melaju luar negara. Cepu Perancis, Jepun, Taiwan, Indonesia, Korea. Limu lah mu. Aku limu. Aku ni sebenarnya. <laughs> aku ni. Banyak musuh mu melaju luar negara. Aku melaju <laughs> luar negara. luar negara saya ni, oh ya. Mana pak mau pergi? Pak mau pergi spesial lah. Mempandang kau kaca Inggeris mah. Oh kaca Melayu ya. Ada pak pak negara Melayu. Negara Melayu lah. Mana mula-mula start memelacu luar negara. Mula-mula start aku pergi lima. Mula-mula baca. Macet. Tan Meru. Asimah. Kere. <laughs> Pakai topi woyo. Oh Mungkin di mana mah? Lima negara di mana kah rumah cepat dia? Saya ambo maju kata-kata juga. Jenis weda lo, ala ala ala gitu, ala ala gitu, ala gitu, ala lagi juga, lagi juga, lagi juga maju. Mu maju mana? jenis weda lo. Ala kita naik, kita naik, kita naik kita, kita naik kita, kita, naik kita kita naik kereta kohor. Derah ni, derah ni, derah ni bahaya. Dan aku tahu dong, mau naik kereta kohor, pergi melacu tuan rumah. Kereta gapa dia mau naik, oh, cini wadah lah, mau raya. Oh ya, cini wadah lah, mau naik kereta ke dia. Ayah, ayah aku naik, ayah, ayah aku naik. Kereta kohor, kereta kohor tak bahaya, tak bahaya. Kereta gili, kereta gili, kereta gili. Kereta gili pada ah, dengan Cik Wadol Obeya. Bak pula. Di Melaca naik kereta gili. Kereta tu orang okay, buat kemah tanah. Oh, pada jatuh saja. Lagu mana sobatku saik. Mungkin Melaca juga kau pergi belakang. Aku pergi jauh-jauh. Mungkin pergi kau sedekat pergi melaju. Ambo ah, melaju. Mana pemuda yang mau melaju? Umur eh mau melaju, amu ah, gina lu, dabu, kuala bala, ah, kumubu, tapi yang suka sehati kena ayat umu. Di mana mama? Aku pergi dabu, oh suka lah situ. Suka Suka mana? Aku duk tengok orang-orang ramai. Tapi orang sore tegak. Dia nyesal noreh. Orang raya puk maha, puk maha. Tapi dia noreh. Tak boleh sepuluh hian sehari. Bapa noreh tak boleh sepuluh hian sehari. Aku tanya dia, getoh ada berapa eka? Lepas tu, dia jawab, ada sepuluh ya. Oh, ya lah sepuluh orang. Kalau ni warga ni mau songkok, Oh, malu kau orang lah macam tu. Ah, baru dia cedek. Lapa ria ya kali aku. Ambo ah, beri duit kamu mungkin melacu ke tidak. Kita pergi rauh-rauh lah. Aku racu. Aku ulu ibu ke. Tak kena kalau ke itu. Pergi mana sebenarnya? Kau pergi rauh lah ramak. Mana pergi? Pergi luar negara. Mana luar negara? Haa, eh, royak aku pergi juga. Pertama kali, aku pergi luar negara, lalu rawa. Mana? Lalu rawa. Kenapa dia? Aku tak dengar, lalu rawa, lalu rawa. Oh, palu rawa. Lalu rawa. Dekat dengan tu panggil? Kekak ngerang eh. Ukur Itu aku racu. Kereta rapi ke. Ronje-ronje lah. dah Darat sebenarnya. Mudarat. Aku melaca jauh-jauh. Rana kemugi kau-kau. Kau tahu? <laughs> kau tahu baru bah kereta banyak orang perang lah. Nanti ah, Jadi Pak Pini, kira-kira kau Yoh. Ya. Papi nak oyak tua-tua ada dua adik-adik kakak-kakak uh, pocik-pocik pangoh-pangoh animasi oyak kulit ni jangan we tinggal berlaku Papi nak suruh sokongnya jangan oyak cukup boleh kak kita kena jaga uh, tradisi oyak kulit kita bisa pakai nak cucu jadi amal oyak son apa ya? Mana rakyat ke apa ni Hok mana minat nak tengok tu Jangan lupa sat serak Lepas tu Sebab banyak lagi Hok nak tubik tu tengah Rakyat ni apa ya Sat serak Sat serak bro Hok kita apa ya